i ayo kar ro igal afik he hoy hoy ve nafshi sar ro ighe in le kho velo ikim ayo yo yo nafshi leilo ikiy vi ye irum ue kneve ye do ikim poy khiy ar yo tar oy galafik hey mo hoy Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy ve oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Hoy hoy soli di mosi lechem yoy mam Мальчик. Исаак. Как он и sa yo e ve ye ir vo ve pne ye lo ye kim ai mo sa yo voi ve ye ir vo ve ye lo ye kim כי היול תארו יגלפי כמוי אוי ויי כי נפשי שרו יגילך אלוהיקים אוי אוי אוי אוי אוי צומו נפשי לאלוהיקים אוי לקווה יחוי מסע יובוי וירבוי Жертва? Ой, пней, Элойки. Нет. Нет. Разве я показал тебе мало веры? Come alive. די דיי לייק קומ לא יוי איי איי איז דיי קיידלגום צו מונע פֿיל לייכיי מיי לקייוועל חוי מוסע יוי Ein Mosai voy ve yeir voy Kneve yeloi kim У нас есть дрова, но где же ягненок? Господь даст нам жертву, сынок. делаешь? Мне больно, отец. Исаак, доверься Богу. Ay, Mosai, oh, oh, oh, oh, Авраам. Жертва. Сынок, мальчик мой, мальчик мой.